Eh, muy buenas gente de YouTube, aquí Jugar con un nuevo video para el canal <coughs> Y pues en esta ocasión les voy a mostrar los tres cambios mayores que va a haber en nuestro canal Bueno, en mi canal, o cuatro Pues el primer, los voy a enumerar Y pues el primero es nada más ni nada menos que Pues vale, el primer cambio es nada más ni nada menos un cambio en todos los emoticonos. Ahora hay un total de 48 en el cual eliminar los que no usábamos, mejoró unos cuantos, etcétera. Y, pues eso es todo. Pues vale chicos, el segundo cambio. Cambié la imagen de perfil, el banner, la intro y la outro. Pues aquí está la imagen de perfil. Por aquí está el banner. La intro ya la vieron y ahora verán la otro luego. Y pues ya, ese es el segundo cambio. Pues vale, el tercer cambio, eh, vamos a cambiar el contenido del canal, bueno vamos a añadir contenido al canal. Voy a traer Mini World, voy a traer Worms WMD, Ultimate Chicken Horse, Move for Die, Halo CE, otros cuantos más, como por ejemplo, no sé, no se me ocurren. tengo como otros tres más que yo sé que disfrutarán. así ah, sí, también traerán más transformáis y pues ya, eso. pues vale. El último cambio es una mejora en calidad. Todos los videos a partir de ahora van a estar en 1080p y en el caso de que sea gameplay que esté en 60 fps, pues igual de la misma manera estará en 60 fps. Si no, solo estará a 30 o 45, no sé. Y pues el siguiente cambio que hay, eh, o sea, contando en este de mejora de calidad, es mi nuevo micrófono, que de hecho así se me escucha mejor la voz. Y no piensen que la voz me suena más grave. Digo, no, no piensen que el micrófono hace que mi voz suene más grave o algo así, no, no. Eso se llama naturaleza. Y pues vale, eh, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado. Y pues espero les guste también el canal. Y ya saben, nos vemos. Hasta chao.